اینجا ایران و اینجا گرمسار و اینجا تپه قیاس آباد سه کیلومتری این روستا یه تپه فرازمینی هست که خیلی خیلی خفنه که جلوتر طبق این شواهدی که بهتون میگم چرا اینجا مرموز و بسیار ترسناکه ما الان روی تپهی وایستادیم که زیرمون یه شهر خیلی خفنه ولی تا الان هیچ کس نتونسته به این شهر نفوذ کنه و میگن اینجا چند داره محلی های اینجا میگن این تپه رو افراد فرازمینی ساختن پس یه جای خیلی خفن اینجا بریم ببینیم چه خبره گلابات چند طبقه بوده ریزش کرده بعد اون به اون صورت به وجود اومده که دورش اندقه کنده بودن این خندقا برای این بود که آب میبستن دشمن به اونجا نفوذ نکنه خاک هاست خندق یکی کنگن همونجوری که میبینید حالا اینجا چون به خاطر بارون خیلی زیاده که این آبا جمع شده ولی راز این که این پشت و داخل این تپه چه خبره خیلی باید جذاب باشه گفته شده که پایین این تپه غولاباد یه شهر خیلی بزرگه و این خاکی که الان اینجا میبینید انباشته اون خاکه یعنی اون خاک رو بردن بیرون و اینجا رو ساختن ما الان باید بریم ورودی این شهر رو پیدا بکنیم ببینیم ورودی این شهر کجاست چون قاعدتا باید یه ورودی داشته باشه هر جایی اینجا آدم به فکر فرو میبره که این همه خاک این همه وسط کویر 15 متر ارتفاع خاک این حجم خاک از کجا اومده پس همه اینا دلیل بر این میشه که به تاریخ اعتماد کنیم و به این نقطه برسیم که زیر پای ما و شاید پایین تر از این حد یک شهر خیلی بزرگه که ورودی این شهر از اون طرفه که ما الان به سمت ورودیش هم میریم و تیکه های سفال هم میبینید تیکه های سفال اینجا وجود داره و اینجا قدمت تاریخی خیلی زیادی داره یه نکته خیلی جالب توجه داره اینجا و ارتباطش با یه تپه بالاسری این تپه غلابات هست که بهش میگن قره تپه محلیش به قره تپه که از زیر به همدیگه ارتباط داره خیلی جالبه بدونید که من از محلیه اینجا پرسیدم سی چهل سال پیش وقتی شما مقداری از زمین رو میکندین بعد از چند ساعت آب جمع میشده چجوری میتونه وقتی آب جمع بشه و این تونل احداث بشه و این همه خاک از کجا آمده اینا سوالاتیه که همه کسایی که میان اینجا از خودشون میپرسن که واقعا اینجا چه اتفاقی افتاده و چه چیزی اینجا هست اینجا همون فاصله یک و نیم کیلومتری تا یک کیلومتری همون تپس همون شهره که اینجا بهش میگن قره تپه که این دوتا با همدیگه از زیر در ارتباطن این دوتا بریم جلوتر ببینیم اینجا چه خبره اینا بقایای استخوان ها نه استخوان انسانه یا حیوانه ولی فکر کنم انسان باشه برگردیم به با تپه ورودی این شهر شهری که زیر پای ما خیلی باید مرموزانه باشه و این نکته خیلی جالب توجهی که این تپه داره اینجاست نگاه کنید نگاه کنید من الان اینجا وسط کوه هستیم و خیلی جالب توجهی که نگاه کنید آجوره و واقعا نمیدونم یعنی چی ما همچنان دنبال راه ورودی این شهر هستیم ببین اصلا کجا هست حتی اینجا بقایای استخان هم پیدا میشه نمیدونم برای آدمه برای حیوان اینجا چیکار میکنه آقا ماماسا رو خراب نمیکنه دوباره میزنیم سر جاش بفهم سر جاش جالب پیدا کردم اینجاست ورودیش ورودی شهر اینجاست این ورود شهر اوه اوه چه ارتفاعی داره اینجا ورودی این شهر زیرزمینیه که واقعا یعنی من کشت مرده ایرانی ها پر آشکاله برای اینکه ما بتونیم ورود کنیم به این داخل باید تجهیزاتمون رو تکمیل کنیم و چراغ و لامپ و هر چی داریم هر چی داریم روشن کنیم تا بتونیم این داخل بریم بیا کچه چه بیا چیزی میفته این داخلش خب همینجور که میبینید اینجا اینجا خیلی اخوه و آره بیا بچه بیا اینجا دو راه شد بسیار تنگ و تاریکه و اینکه بریم تا ببینیم چه خبره حالا من اینجا رو میبینم به خاطر بارونای اخیری که اومده اینجا کلن مسدود شده و همونجور که میبینید زیر پای ما گله نگاه کنید زیر پای ما گله هنوز و این گلا باعث شده که خیلی اونجا خطرناک باشه و ورود ما رو ببنده حالا بریم تا یه زمانی که و احتمال ریزش داره به خاطر همین الان میریم تا دوباره برگردیم حالا بعدها اگر دوست داشتین که این داخلش رو نشون بدم برمیگردیم که داخلش رو نشون بدم خیلی مخلصیم تا برنامه بعدی